Şir və Tülkü Nağıl Bir şir meşədə gəzirdi. Gördü bir tülkü o qədər arıqlayıb ki, yeriməyə taqəti yoxdu. Şir dedi, Ay tülkü, sənə nə olub, niyə bu günə düşmüsən? Tülkü dedi, bir həftədir acam, yeməyə heç nə tapa bilmirəm. Şirin tülküyə yazığı gəldi. Gedib bir heyvan parçaladı, gətirib tülküyə verib dedi, Tülkü qardaş, gəl doyunca ye, qışlarına qüvvət gəlsin. Tülkü dedi, Mənim hünərim deyil ki, sənin kimi qüvvətli heyvanın qabağından ət yeyəm. Şir dedi, ay tülkü, qorxma, görmürsən, mən özüm gətirmişəm, sən yiyəsən. Şir nə qədər dedisə, tülkü inad göstərib ətə yaxın durmadı. Axırda şir dedi, bəs neyniyim ki, sən yiyəsən? Tülkü dedi, onda gətir əl-ayağını bağlayım, sonra arxayın yeyim. Şir razı oldu. Tülkü ölmüş heyvanın bağırsaqlarını çıxarıb Şirin əl-ayağını möhkəm bağladı. Özünü də günün qabağına uzadıb dedi, Şir qardaş, sən biraz yat, mən tamam arxayın olum. Şir başladı mürgüləməyə, amma tülkü yenə də yemədi. Şir hələ yuxuya getməmişdi. Odur ki, dedi, bəs indi niyə yemirsən? Tülkü dedi, sən yuxuya getməyincəyə yeməyəcəm. Tülkü gözləyirdi ki, bağırsaq qurusun, çünki o quruduqca bərkiyirdi. Tülkü o qədər gözlədi ki, bağırsaq günün altında quruyub dəmir kimi möhkəm oldu. Bu müddətdə şir də yuxuya getdi. Tülkü ətdən doyunca yedi. Şir səhərə qədər yatdı, ayılmadı. Səhər gözünü açıb gördü, əl-ayağı hələ də bağlıdır. Dedi, Tülkü lələ, gəl əl-ayağımı aç. Tülkü dedi, hara açıram, ətin hamısını yeməmiş açmayacam. Şir bir-iki gündə gözlədi. Tülkü o qədər yemişdi ki, porsuğa dönmüşdü. Şir nə qədər dedisə, tülkü onun əllərini açmadı. Axırda şir bağırsağı qırmaq istədi. Hər dəfə güc verib əllərini tərpətdikcə, qurumuş bağırsaq məftil kimi ətini kəsib sümükdə dayandı. Şir çox çalışdı, çabaladı, əlini aça bilmədi. Axırda cim vurdu beyninə. Üzünü tülküyə tutub dedi: "Ay namərd, mən səni aclıqdan qurtardım. Sən gör mənə nə elədin. Əgər əlimi aça bilsəm, gör sənə neyniyəcəm. Şir o qədər qəzəblənmişdi ki, nərəsi meşəni götürmüşdü. Elə bu vaxt yaxından bir çaqqal keçirdi. O şirə yaxınlaşıb əhvalatı öyrəndi. Şir başına gələnləri ona söylədi. Çaqqal dedi, Şir qardaş, heç darıxma, mən bu saat sənin əl ayağını açacam. Çaqqal bir xeylə əlləşib, dişi ilə bağırsağı kəsdi. Şir ayağa qalxdı, ətrafa göz gəzdirdi, tülkünü görmədi. O qaçıb gözdən itmişdi. Tülkünün şirə xəyanət eləyib hiylə ilə onun əl-qolunu bağlaması, çaqqalınsa onu xilas etməsi şirə çox təsir elədi. Öz-özünə dedi: "Mən bütün heyvanların ən güclüsü olduğum halda bir tülkü gör başıma nə oyun gətirdi." Odur ki, gecə-gündüz axtarıb tülkünü tapdı. Elə bir nərə çəkdi ki, tülkünün qorxudan ürəyi partladı. Şir dedi: "Namərdlərin axırı bax belə olur."